я хотел поесть яблоко. Мне было скучно. Я решил выйти в эфир, пока я ем яблоко. Что значит скучно? Я с тобой разговариваю о важных делах. я уже работал с утра, я только приехал. Я заслужил паузу. Это мой бродсайд пауза. У тебя была уже пауза. Работал с утра, серьезно, за не три секунды. Работал тоже. Не знаешь, таких бы работников. Ага. Капец какой-то. Дима, завязывай, пошли работать. Сейчас, дай мне облака. И внутрь вонючий берет. Иди к папе, иди поцелуй папу. Не надо меня целовать его, пусть только он кость грыз. Иди, иди своим вонючим ротиком поцелуй папу, чтобы Най. он хотел больше яблочко кушать. На, сноп. <laughs> И все, больше ротик не вонючий. А, ну да, тогда... Ну, Но, сынок. Целуй, целуй грудик папу сразу тогда. Иди, папа. Иди, иди, Бра. О. Чуть-чуть меньше растут, кстати. Странно, да? Да. Потому что здесь вот, видишь, уже как, э, как выросли, а вот здесь... Это мое яблоко, я тебе дал кусок, и все, больше ты не получишь. Нет. Нет, папа тебе говорит. Только мама давненько а это. Давай еще раз. Чтобы не каждый. Шапки дорогие, чтобы не каждый носил. Ты прям завороженно смотри. Да, хлопну. Да? А, Класс? Шован! Смотри как, какие они красивые. Можно сниму я, пошел прочь. Ступай прочь, холоп. Моя детка, ну куда ж ты его прогоняешь? Он просто яблочко хотел попросить. ты просто попросить яблочко. А что ты делаешь да. вообще? А, серьезно? Да. Ты Можно. Можно. bum bum bum bum bum bum. там же есть специальные маленькие грабельки, и песочек можно выравнивать. Надо прогуляться сходить с тобой на свежий воздух обязательно. слишком много работы. Почему ты такого пишешь? Зачем ты японская песочница с маленькими граблями? Ну ты же клево берешь малюсенький грабель. Давай лучше большую, большую песочницу собственный дом, огромный такой садик Ой, посреди понеслась, песочницы. Понеслась, да? Если бы ты не в эфире выходила, <laughs> работал, шел, то как бы мы бы были ближе к цели. Ты работаешь? Да. Вот поэтому я не работаю. Охуенно. Скажи, охуенно сказал. А ты работаешь, да, вот поэтому я не работаю. Нормально. <laughs> Блядь, кому, кому, кому придется? Кому придется? Кому придется? Это уже все пенсионный mm-hmm. себе оформил. <laughs> Ну, ну, Нельзя приставать, да? Там же не видно. Меня несовершеннолетние смотрят. Ну там не видно. М? По глазам, думаю, считается. Ну тёлка садись, собака. Ухо. Пац, что-то скучное. Чё там, чё там, чё там, чё там у тебя? Ты до сих пор там? Я ухожу. прочитал, это была не приватная беседа. Ну и что, я там ничего такого не скрывал. сказала Ганну, ну. Так, слушай, мы сейчас, может, спалимся, если они оба смотрят. Нет, мы же видим, кто то к ума. Я жду э, Владоса. Владос должен по-любому наши Владос, забить. Владос, я уверен, сейчас занят какой-нибудь телочкой в Я ему советовала заходить э, в любое место общественное и сразу говорить по-французски, понимаете? я так. Ребят, мне посоветовали делать концерты в Польше на границе с Украиной, где просто видео как раз важно. Здесь могут раз свободно а куда-то В Украине не пришла рассказать про подарок Лукинина. Она у меня футболку и меня, я его напечатал, и одну напечатал просто как в подарок. мы... Иншалла у нас получится, мы выпустим целую коллекцию вот на этой неделе еще. И на следующей самболе. Еще я еду в Москву записывать. Вот. И выйдут несколько синглов. И выйдет следующий сингл, с которого вы охуеете. Он будет очень громкий. хотя все еще дышит. Что еще? Что еще? еще не как раньше? больше как тряпочник, чем как раньше. Ну, больше шмотки снимает. Алейкум салам, Саид. Что это означает? татуировка на лице на лице означает, что я больше никогда в жизни не буду работать на кого-то. Сейчас э, полстраны паники разгуляют от ужаса. дела? Ты да, в Кавказе или ты в Москве? Где-то? Заина Саид тоже хороший вечер. Что не ну, смысле быть лучше? Я не стараюсь быть лучше, чем другие, а стараюсь быть лучше, чем я. Ты сданул как божий какой. Ну, Ты охуенно сказал. На Кавказ. Да, Кавказ моя следующая цель. Мне нужно попасть в прохладный кабардино-лукарь. Спросить у бабушки адрес, где они живут. боишься, кажется, ты боишься тоже уйти на покой. Тоже как кто. В смысле уйти на покой? ну, типа, завязать с мамонтом совсем. бахнешь, тут бахнешь, он написал пару слов каких-нибудь таких злобных. Я даже специально без имени написал, завуалированно. Через сколько мне прилетело? Удали. Все. Ну, вот это колечко, знаете, что обозначает на самом деле, пацаны? Это бирочка, к которой ты можешь прийти и забрать свои яички в камере хранения. Нельзя такое Скажи, что это неправда. Ты не, у нас в семье не демократия. Такие слова говорить нельзя. Я же из России. У нас в семье знаешь что? А? Демократия. Демократия, mm. это правда. Я в отписку сериала я еще не видел, еще не успел посмотреть. Ну, шоколадки получить. Пол шоколадки съел. Не пол шоколадки, а пол маленькой конфетки. Если бы пол шоколадки съел, Бля, сходи, спрашивай хуйню. В случае с Моки Мо я понял а, э, да, это вашу поговорку русскую, не трожь говно, гонять не будет. Ну, я на с ними это очень хорошо. Так, значит, что мне на голову Если бы тебе предложили стать канцлером Германии, ты бы согласился? А почему нет? Да, мне кажется, нет. Да ну. Нахуй, ничего ну, без... Ты знаешь, они а не работают, Да я войну начал через неделю. Можно я вот тут пролезу? Kein Konzert in Deutschland, ich habe ich gar keinen Bock drauf. 嗯。 Мы не называем его имени, мы не произносим его имя. Нет, мы называем его тот, которого все в рот ебали. вкусно, я пошел. Всем привет, пацаны. Круто? Ну, говно, ну. Здорово. отправлен. Ужасно мило. Мне теперь да. Мы потом тоже будем милы. Чего мы мясо э, Сейчас А люди часто спрашивают, <laughs> ну, почему я выхожу в эфир и ем такие моменты я задумался, думаю, жаль, что я не популярный в Африке. Я бы лучше выходил где-нибудь в африканском эфире. Таком. Мне было очень клево. И ел бы на глазах у тысяч африканских детей. Что ты там рассказываешь? Меня ну, люди нас спрашивать, что за прикол уходить в эфир и жрать. Видишь, человек рад тебя видеть. Уже не зря пришел в эфир. Так мне салфеточку, ты же принес, да? Я э, берешь салфеточку. Блин, ну ты чмо. Прям. Я все-таки не идеальный. Неправда. Салфеточку я пробал. Дай материалку. Ну, ты ее затем на подушку кинул. Какую? Круди поставил, разрывал доначки. Держи, пожалуйста. Давай. Что, говорит, ты ешь? Спрашивай. Французский сыр. Сыр. Ой, а почему ты не открыл вот это? Что? Ты зубами собирался, сама открывать? Нет, твоим, твоим айфоном. Ха-ха-ха! <laughs> обратно прыгай. Почему? Это дисбалансирует мой комфорт. Ну не всегда, Дим. Не всегда. Когда ты был веганом, Дим, расскажи. Хуйню не читали, хуйню, даже долбоебку написал. какая ты страдающая собака, какой у тебя страдающий вид. На кусочек маленький, давай, хочешь? Ой, уронил. Такие моя. Это самый красивый, лучший просто на свете. Просто меня. Зачем ты сыр так положил? А я очень ярко. Будешь молиться? Да. Eins, zwei, drei. Слушай, там эм, парень, который печатает этикетки, он в процессе печати и сегодня должен будет тебе... Юмальц. но Что такое РВР? А Знаешь, а что ты молчишь? У всех есть прошлое. партнером. И к тебе пошла шуба такая, э, цели. цели. Что он сказал, бред речи? Помнишь, что Кто? О, не ну узнал, богатым был. Дима ни о чем не просил. Это его собственная инициатива. Я слышал, ты еще артом занимаешься. Это гораздо интереснее, чем рэп. У нас было бы много тем пообщаться. Можно и просто так пересечься. Чем он говорил? О чем говорил, блядь? Трусливая сейчас хрена. Стоял, глаза лупил. Ебать, я не сразу узнал, прошел красная скала, поднялся прохожу, смотрю, кто-то пялится за меня. И прохожу дальше, а потом в голове шелчок. Блядь, это же Смокино. Я подхожу к нему, здорово, Саша. Он, ой, не знал, богатый, Бля, короче, даже рассказывать Типичный трусливый пиздлявый хорек. Ага, вот это последний апдейт, а мне этот парень пытался этого сразу написал, что через час-полтора Ну, я не знаю, наверное, нет смысла ему будет сегодня ехать, если бы уже на завтра договорились. Вот, отцов... Так, ты поедешь после двух или как? И ты, если что, можешь без нее забрать его, померить, и если что-то будет не так, тогда сможешь устать, если тебе надо раньше.